Námið hefur nýst með mjög vel í þessu starfi séri núna. Allir þessir ger ólíku þættir sem snúað manneskjum, tölum, sem snúað svona krítiskum lestri á upplýsingum, að fá allir þessi verkfæri til þess að lesa úr stöðum og vinna sér séðan áfram í gegnar. Það hefur gegnast mér best. Ég var að skipta um starf núna bara fyrir stuttu síðan. Nú er ég að taka vinnum um mjög spennandi starfi. Ehm, Ég fannst námið að opna marga dyr fyrir mér af því ég hafði núna svona það breyðari grunn og svona hægt að gera auknari gröfu til maður. Sem dæmi þá er ég búin að fara í gegnum mikið af skiplagsbreytingum í vinnunni. Ég myndi segja að uh, þau námskið sem við höfum verið að taka í MBA-náminu hafi uh, hjálpað mér heilmikið að takast á við þær áskoranir. Mér bauðst að taka að mér starfið sendiráðið í Peking í Kína. MBA-námið uh, hefur klálega gert mig sterkari og hæfari til þess að sína því starfið vel til stert, alþjóðlegt nám, þar sem innlendir og erlendir kennarar kenn okkur það nýjasta í fræðan. Þá sem að dreymir um að vinna við stjórnumastörf og taka fyrirtækið inn á nýjan vettvang eða auka virði þegar þetta sækjum í ambjörnum. Many companies in Iceland are uh, expanding internationally, looking beyond the borders. What we need is uh, people with this open mindset of how things are changing related to digitalization, globalization and other big forces. Það sem kom ég er skemmtilega óvart einmitt hvað þetta er praktíst. Það er ekki verið að gera okkur að sérfræðingum, heldur það að vera að kenna okkur nógu mikið til að geta leita til sérfræðinga með réttu spurningana. All MBAs are known or notorious for lots of volume, lots of hard work, but somehow all together the students struggle through it, but at the end they've really had an amazing process and an amazing learning experience. Ég vinn í alþjóðlegu umhverfi í dag og íslensku fyrirtæki og námið hér er á ennsku með erlenda kennara þannig að mér langaði að bæta mig í tungumálinu og fá alþjóðleiri sín. Þetta er auðvitað alveg frábært að geta tekið alþjóðlegt leðtók á stjórnöðunum á Íslandi og, og það að alltjálegi kennar frá frábærum háskólum allar heim skuli koma hingað til þess að, að vera með okkur í þessu prógrami. Það er einstakt á nokkur ára fresti er innihald námsins rýnt, kennslu aðferðir eru rýndar. We don't lecture very much, it's much more having read material, thought about it and then students being willing to risk sharing their ideas. And I think one of the biggest advantages of the MBA program is bringing together these people with diversity of background so that people can learn from each other. Tengslanetti sem, sem maður myndar hérna er, ég myndi að segja, var jafn mikil þáttur og svona þekkingar og, og, og svona tæknilegi þáttur student. Students when they've gone through the two years they're more confident, they're more self-aware. Fyrir suma er að talna þekkingin, fyrir aðra er það þetta tengslanett og fyrir ennaðar er það bara aukin sjálfskilningur. Hver er ég og á hvaða vegferð er ég og hvað vil ég fá út úr lífinu?